Dobra, nagrywanie się rozpoczęło. Yy, witam. Dzisiaj tylko na kolejny odcinek. Na No. Nawet na to ile. Jeden kanał. nagrywam kolejny odcinek. Dobra. Zbliżmy. Dobra, potem zagram ten, ten, ten poprzedni odcinek. No i no, tak. Bardzo szybkiego, z czego to widzicie, jest to tylko klipa. Oke. Okay. Itu itu semua hal yang untuk kita sudah melakukan. Kita algo podíamos hacer, no, no, no, no, no, no, no, no, Dobra. Nagrywamy na brzegu. Władz tą dziurę. No co, rozumiem telefon. Zadamy. Patrzcie, tutaj ogólnie już hajs robi. Oj, tam dwa takie. Dobra. Mamy lasery. Oglądałam w opisie coś tego filmu, bo na razie mi się nie chce po tak tym poprzednim. No wiecie, jestem taki leniwy. Nie chcę mi się montować obarcze. Nie broń. Mamy tam śmiotłę. Weźmy ją. Nie, to jest berło. Żeby nie zarażać jakimś tam. Kolejna super przydatna rzecz. No <laughs> fajnie, Ale to nie pomierała. Dobra. Yy, przepraszam. Yy, mamy lag. Gramy dalej. Patrzcie jakąś mamy głowę mego. Idę. No sorry. W ogóle... Jezu, jak dawno nie grałem. Co na dawno nie grałem, ja mówię. O Jezus! Wyjdź! Zbugowałem się. będzie hajsu. Popatrzcie tutaj jeszcze możemy sobie jakieś mega dropy sobie kupić. Koniam lecą te pieniądze teraz. Wiele szybciej. Mamy kasę. Następną broń za niedługo będziemy mieć. Oczywiście to trzeba wszystko od nowa, tak więc. Mam się z czego cieszyć. Dobra, кузнеца. Возьми. Да, перепишемся. Ну, блин, голову не сюда, не такой купил, не сюда, не там не сюда. do naszego dalszego minuta. To co no to pogramy. Mamy gnowa jakiegoś. Nie wiem co to jest. To jest gnow. No, odcinek będzie trochę dłuższy. Dokaczamy sobie coś innym. Chyba, że będzie spor. Ale hajsy nam się robią. Super. Czekaj, tutaj nie wyglądało to cięcie. No jestem po cięciu. Mam nadzieję, że hajsy już nie robił. To robił 7000 już, ale super. Dobra, teraz mamy 9000 i sobie kupimy sobie rzecz. Większy dach się przyda, prawda? Patrz jak ja w ogóle lecę, jaka to tak prawie. Mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich do utworu. Chyba. No tutaj jeszcze nie kupiłem czegoś. Kupmy to. To jest... A, to jest większe. Czy więcej pieniędzy dostanę? Mhm. Dobra, na przykład jak wlecę w te lasery, to one mnie nie atakują, bo ja jestem właścicielem. No pierwsze potem później tyle na 15 subów. Odcinek będzie mega długi. Nie powiedziałem, czy na pewno będzie piszcie. Każdy dzień. Będę też kupić sobie kaskę, ale ja nie będę farmował dodatków. Ceniam. Biegamy. No. Patrzcie, mogę mi to wskoczyć. Choć jak jakiś będzie, a nie gruby skrzynce, to teraz mogę... Ten, to sobie tak skakać. Dobra, to My nie było, czy mamy jakieś regularne. O, patrzcie, już mamy, tak, dobra. Jakaś elegancka baza. 3000. Mamy wejście na górę, patrzcie. Ale epicko. I patrzcie, widać trzy bazę. Mega dropper, ty. Ja to może przecież pamiętać. Nie wiem, potem to sprawdzimy. No teraz musimy wejść do swojej małej. Ale do kogo spróbujemy? No tak. To jest tysiąc tysięcy. Bierzemy I Ja myślę, że to są jakieś poręcze. Nie, to jest światło. Myślę, że przyjdę tam, nasze bardzo teraz nie ma pomysłu. Przepraszam, tam to jest jakieś światło. Polecimy. Dobra. Mega, zbieram na tego mega brokeja. No już lecimy, jak to jest puste, patrzcie. No to jest super. Patrzcie, jaka nasza baza piękna wygląda. Oczywiście to trzeba skolnować, od nowa, co nie? Ale możemy się nacieszyć. Dobra, jeszcze nam trochę zostało, tak jak coś się widzę po cięciu, aż nam załaduje 30 koła w tym cięciu. Dobra, jednak nie mówię tego, że to trochę wygląda, bo nie zdawało. Ale za to mamy już 6 tysięcy, więc jak to weźmiemy, to gdzieś mamy 17, co nie? Możemy się udać. Patrzę, znaczy, mam dwa razy gnowa. I biko, albo dwa razy euro. Nie no, dwa razy euro, no, no to nie mogę. A tak dobrze, że nie może być. Dlatego nie będę go brać, bo to mi niepotrzebne. No, mam 2000. 20 tysięcy. Jeszcze... Mam dać 30 słów. To sobie hmm. No dobra, zaakceptujmy go może jakiś widz. Laserów jakoś nie mogę wyłączyć. Nie denerwują mnie za bardzo, ale... Takie dziwne przejście mam. Jakby... Tylko mega minut. No dobra, no nie będziemy. O Jezu, wyskoczyłem <laughs> przez przypadek. Dobra, Albo patrzcie, możemy mieć ściany. Oczywiście pozwolamy z tą ścianą, bo tamten mama była karta. Myślę, tak. że to będzie taka więc taka maszyna, coś tutaj jest. I ona jest tutaj. No, mamy 27 koła. na kupić. Dobra, myślałem, że znowu wyskacza. O Boże, teraz... Ja muszę rzeczywiście to zrobić tą ścianę. Dobra, teraz nie będziemy wyskakiwać. I co? To chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze z nami Cześć.